שני תנינים עפו, אחד ירוק, אחד לאפריקה. בן כמה הצו כשהוא מתחיל לעשן? אתה רואה, זה לא מצחיק. לא מצחיק, מה אני אעשה? כשהייתי ילד זה הצחיק אותי למוות, הבדיחה הזאת. יש לזה תשובה? לא, לא, אין לזה תשובה. <laughs>